टू माय चैनल कैसे गाइस तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस इसको थोड़ा सा स्कीप मत करना पहले हम लोग छोटा उड़ाएंगे अगर छोटे उड़ गया तो फिर हम वर्ल्ड्स बिगेस्ट बनाएंगे मैं गाइस बिना बातें वीडियो को स्टार्ट करते हैं चारों ओर इसके आगे लगा जाएगी देखते हैं उड़ पाता है नहीं लाजी लादे लादे डोला उड़ने लगा है गैस आग लग चुकी है उड़ जूगा ओ गाइस वो वो गया उड़ गया गाइस गाइस देखो गाइस तो अभी बड़ा प्लान है गाइस बड़ा बड़ा बहुत बड़ा पार्टी गाइस आ देखो जी लास्ट अखबार जोड़ा लग गया हमारा जी ढोलना तैयार है जोड़ दिए जोड़ दिए तेरे तू लगा इसको इधर इधर ही पलटेंगे गाइस ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸੈਲੋ ਟਿਕਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਆਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾਵੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ ਉੱਡ ਜਾਵੇ लाइक शेयर कमेंट कर दो चलो जी लाइक कीजिए लाइक कीजिए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ चलो देखिए कितना बड़ा और देखते हैं इसको उड़ा पाते हैं हम धीरे गाइस तो अभी चलते हैं अबे धीरे भाई धीरे धीरे हम लोगों ने छोटा उड़ाया था हमें मजा नहीं आया होली होली अभी हम लोग प्यार से भाई प्यार से प्यार से लगा चलो पैर से लाइट वाले की तरफ हमारा कैमरा वो देखो कहीं से हमारा ये अंधेरा भी हो चुका है आग लगा रही है हाँ इस उधर लग चुकी है अरे गाइस उड़ेगा अरे उड़ेगा उड़ेगा ओ गाइस चलो गाइस गाइस इतना यार बहुत टाइम खराब ही हुआ गाइस पैसे गाइस यार ये था हमारा गाइस प्लीज़ ऐसे बच जाना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर कर जाना गाइस सब लोगों ने कोशिश तो की गाइस थैंक्स